Пламенем удачцы, браво! Легко Александр отправляется с весом, подъем удачный! сожалению, вес спортсмену не покоряется. Держи, держи. Легко ну управляется с навесом Александр 117. Подвернулась стоять! Caralho, já consigo! Calma, eu vou